точнее. Вторая виде видеозапись Некис, Некиш, 8 Б. Мне привычка что-то Некис, Некис стала. Домой приду, потом в YouTube скину. Я сейчас не Давай я буду. О, еще один. Попараться. Колян. Заебись. Вот, короче, так. Интересно, мне памяти хватит. Слышь, Сань, потом мне в контакт скинешь, а дальше на YouTube. Я с вами на странице с кем-то. а еще Санек. Ну Калинкина там нет, а есть. Калинкина вообще стоит на суп гуляется. Ты это заметил? Текст песни забыл, потому что там у них вот лицо тоже стоят. Аля нервничает, смотри. что, смотри, они одни с височками стоят поют. А что, девочки тоже так делают? Только не Лиза. Не дай бог. Бегиш, я хоть сам не заболел. Негиша это не видел. тут польется. Только их не видно, как они разбивались. Видно. Я с двух камер совмещу в одно. Все из-за того, как у меня одна прога сожрала. Много гигабайт памяти. Блять, как, да блин, когда они закончат, у меня уже рука отваливается. Никогда. Чтоб не трёсся. я руки аж трясутся. Ура!